夢はスーパーヒーローとスーパーパフォーマーみんな天界チー武道会って知ってるよねえ知らないの知らない人は メモタンチャンネルバーお願いしますいくぞ !1、2、3、4、5! ロー みんチャンネルゃゃゃゃゃはあはあはあみんなどうだったかな僕の演舞どうどうどうどう、んよかったかなありがとみんなこの展開会は「ハッシュタグ展開演舞会」「ハッシュタグ展開演舞 嗯。